Hammaga assalomu alaykum. Mana bugun 6-epizod bilan darsimizni ham davom ettiramiz. Xo'p, darsni boshlashdan avval o'tgan safargi sizlar uchun tarjima qilishga qoldirgan qismimni ko'rib o'tib ketamiz. Xo'p. I'm I'm terribly sorry for your loss and I wish I could offer what you need. but I, I, I just can't. Tarjima qilishga uringanlar bor hmm, va bularni orasidan eng to'g'ri va aniq tarjima qilgan 3 kishini tanlab oldim. Bular Mansur Kabulov, Diyora Habibullayeva va Rizakova Komila. Uchovingizga ham kattakon rahmat. Shunchalik mehnat qilib, to'g'ri tarjima qilishga harakat qilgansiz. Xo'p, endi darsimizni boshlasak ham bo'ladi. Hmm, tayyor bo'lsangiz bilan Tinglang va birgalikda tarjima qilib ketamiz. Qani boshladik. I'm so sorry for your loss. I hope you like it. People keep adding to it. Um, every day there's another card or more flowers. Okay. I'm so sorry for your loss. Men sizni yo'qotishingizdan juda ham afsusdaman. I hope you like it. I hope you like it. Umid qilamanki, bu sizga yoqdi yoki siz buni yoqtirdingiz. People keep adding to it. People keep adding to it. Odamlar bunga qo'shishda davom etishyapti. Ya'ni buni sonini ko'paytirishyapti, ya'ni yangi qo'shishyapti, qo'shishyapti. Every day there is another card or more flowers. Every day there is another card or more flowers. har kuni boshqa karta yoki gullar bo'ladi demak bu yerda card deganda kichkina bir qog'ozchaga o'zini hissiyotlarini ifodalash maqsadida o'sha qanaqadir so'zlarni yozadida mm, aytaylik gul bilan berishi mumkin gulni ichiga solib qo'yishi mumkin konvertchada bo'ladimi xullas shu narsa nazarda tutyapti karta deganda davom etamiz all these people were Hannah's friends? Mm -hmm. She had so many friends. we all miss her so much. All these people were Hannah's friends? All these people were Hannah's friends? Bu odamlarning hammasi Hananing do'stlarimidi? Xo'p, bu yerda gap so'roq gap bo'lmayapti, lekin grammatik jihatdan o'ylaganda, qaraganda Э, savol ya'ni so'roq gap bo'lmayapti lekin mm, ayolni gapirishidan u ayol o'zi shu gapni xuddi savol tariqasida aytyapti shuning uchun biz savol gapga e, o'zgartirib tarjima qilamiz demak all these people were hannah's friends bu odamlarning hammasi hananing do'stlarimidi endi qiz gapiryapti she had so many friends she had so many friends Uni juda ko'p do'stlari bor edi. We all miss her so much. We all miss her so much. Biz hammamiz uni juda ham sog'inamiz. Xo'p, davom etamiz. Good morning everybody. I trust you all did the reading last night. Okay, tarjima qilamiz. Hop, professor kirib keldilar. Good morning everybody. Good morning everybody. Hayrli tong hammaga. I trust you all did the reading last night. Men ishonamanki, hammangiz kecha tunda o'qidingiz. Ya'ni o'sha berilgan narsani o'qidingiz demoqchi. Davom etamiz. Okay, look, Mr. Porter's asking questions. Don't tell him anything. Stop talking. Okay. Hop. Okay, look. Yaxshi qara. Mr. Porter's asking questions. Okay, look. Mr. Porter's asking questions. Yaxshi qara. Janob Porter savollar so'rayapti. Don't tell him anything. Don't tell him anything. Unga hech nima aytma. Stop talking. Demak, gapirishni to'xtat. ya'ni u haqida gapirishni to'xtat deyapti davom etamiz I've just been sick. I'll be there tomorrow. I won't let you down. Mana oxirgisiga ham yetib keldik. I've just been sick. I'll be there tomorrow. I won't let you down. Okey, buni siz tarjima qilishga harakat qiling va o'z tarjimangizni, shuningdek, video darslik, ya'ni mana shu video darslik borasidagi o'z fikr mulohazangizni kommentda albatta yozib qoldiring. Video sizga yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang. Keyingi yangi videolarni, ya'ni yangi epizodlarni o'tkazib yubormaslik uchun kanaliga qo'shilishni aslo unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat.